Hei, uite, astăzi vreau să-ți vorbesc despre a deghiza. E clar că sunt zile când uh, nu ești uh, foarte plin de energie, când uh, par, parcă nu-ți merg toate cum te-ai aștepta și astăzi a fost una dintre acele zile pentru mine și m-am gândit că a deghiza o să mă mai înveselească puțin. Ideea este când eram mică, mi-aduc aminte că ori uh, până în 5 ani trăgeam, uh, mă, mă, mă băgam sub masă și mă jucam acolo cu copii și la un moment dat trăgeam toată fața de masă de pe masă în jos ca să ies de acolo deghizată în, îi spuneam mai mea, acum sunt uh, urs, acum sunt, mă jucam foarte mult sau câteodată mă deghizam într-o femeie foarte matură și îmi puneam, <laughs> îmi puneam uh, sub picior, la sanda, o bucată așa de piatră, adică o pietricică și mergeam pe tocuri. Deci foarte frumos când eram mică. Când uh, ești mic, te deghizezi cu imaginația imediat în ce vrei. Mă gândesc de ce nu facem asta și când suntem mari. De ce nu ne vine imediat ideea să ne deghizăm într-un om super plin de viață cu starea pe care ne dorim și nu uh, cu starea la care visăm toată viața câteodată, starea de fericire. Tu în ce te-ai deghizat când erai mic? Ciao!